Паля слабые мусорнички, кто твоих звал? Фанат на лаву выпадал. Фанатит такого бомжа. Один мусорник куда мисс. Все, я умер, <laughs> блядь. Блять, я, я, это самое, behind... <laughs> квешка Трачь меня нищий, нищий Я флексую скиты, скиты Инвайт не тысяч, нет Ты лузишь мне, сук, сук Это будет тысяч, из Что ты можешь, сук, сук Тапну тебе из Я зову на квешку Трачь меня нищий, нищий Я флексую скиты, скиты Инвайт не тысяч, нет Ты лузишь мне, сук, сук Это будет тысяч, я Что ты можешь, сук Тапну тебе изи Эй, я ведь лучше всех-всех Я ебашу всех-всех Крекеров и тех, кто писать посмел Что? Мне бля не новые, сука Два на два пошли бля. На коннект сиди yeah. Ready пропиши mm? my доступ free, free OTC for free, free Only one and we, we Frostbite, че че, Миндемакл, J, J Ты бля лучше, пи, пи че, че, темнота все сиди, да Ничего не пиши, нет, вам все прикупи, да Мани заплати, бля, медиа лови, сук Вязался сука, бля, ха, на себя смотри, ммм Сия он и ты, зову на кабачку, бля Прочь меня нищий, нищий, я флексую с кит, там китом Инвайт не отыщешь ты лысишь мне, сук, сук Это будет тысяч yeah. Что ты можешь, сук, сук Тапнуть тебя изю Зову на кабачку, бля Прочь меня нищ, нищий Я фиксую скиты, скиты Инвайт не отыщ ты лысишь мне, сук, сук Это будет изи, yeah. что ты можешь, сук, сук Тапнуть тебя изи